juzi natula ne Susan Makula ne, ne tukyaza kasuku kasuku yatukubira esimu natugamba bino biki kasuku wa lugave yali abuuza namakula Susan nambuza biki byendaba gwoba mbulira ekituufu wamma e, muko mwatabukamu namugamba jangu eka yengeri yokka yali emwanukula najja ewaka atambula n'essimu ye esimu ye eriko laivu ze nasanga nga tuli kamfatebo tuli happe buli kimu kitambula bulungi nagamba naye abantu bangi bali eyo bakkiriza nti mwayawukana da you can imagine how much time wasted abantu bakkiriza n'abowansi n'abali wakatikati n'abali waggulu bakuba amasimu nga batubuuza ayoke nabulwa engeri gyakitandikamu okikubuuza naye nomubuuze naye ku buvunanyizibwa bwe nkumanyiiko ojjawo obudde obulaba social media so we were forced to do a live with kasuku abantu nebasindika kulya ebibuzo nebagandiba emitima gyaffe gikomyewo emitima gyaffe gibadde gituweddemu gibadde gyagenda dda fe abaabawolereza ennyo fe abaababeererawo katubale su kyamanyina kyakwogera buli omu bambuuza musajjawo simanyi obeeraba byeyakoze ebiki am i one of the fools in this country nsuubirwa okubeera omu ku basajja abasiru mu ggwanga lino ntegeera ku levo gyotosobola nakulowolezaako seewaana naye mukama yampa ekisa singa nali sitegeera olw'ekisa kya katonda sandibadde nga bwendi nze nakeera okwebeerera omwana ne neebeerera taata ne neebeerera maama wange neebeerera muganda wange ne neebeera mwanyinaz nebeera mu kibuga nga teryanga matogenda mu ndongo sirinyanga mundongo neki sirina wantu muntu wayinza okumiza nti yandabako mu disiko oba mu kilabu oba mukivulu oba mukintu kitewaliwo nnumiriza naye nga it was by god's grace that i have self control abakazi nabalabadde teri muntu ategeera ndowooza singa mukama nyamba abasajja bona ne bategeera abakazi nga bwe mbategeera singa base tulinga n'omukazi ogwo tewali mukazi wanjawulo ononyaki taliyo enjawulo eri mumpisa bwongo magezi kati suzani byonna birina muveeko ndagewa kubira mukama engalo ezamanyi oba amagezi gaze ŋambye eki kiŋambire akuliranye ne bwaba mbadda nyinamu esuubiri gwemu abantu sebo babeera mu kyaki ngaakwagala ng'alina omuzimu oguli emabega we nga ne bwalengera gwe mwagalana naye eva ku nze naawe otambula n'owuwe ne waba waganisinga beeta abo bonna ba itbiri nntiers baba n'omu gwe baagala ku babiri naye ffe endagaano gye tulina ne susani makula yakufa aba ffe tetulina ndagaano ya kufandi kwe kuli twawukanya eyaffe eyanjawulo oba tulifiira mu nnyonyi oba mu motoka oba mu buliri simuleka wano tewali ajja mumuzanyirako ate nange sisigala saagala kunzanyirako kubira mukama egale ez'amaanyi genda mukole endagaano nebalo <laughs> mugambe sikuleka wano tiwali ajja kukuzanyirako wetuligendera wonna tugendaabo ate ekigambo kitonzi twakyogera dde era tukitonda buli lunaku nze nalaba dde enaku saagala mukazi mulala mu bulamu bwange oba okitegedde bwoba tokitegedde naawe linda abagwagwa boogere naawe omanye abantu tebagala kwogera nabekikwatako bagala kulaba bagwagwa abagwagwa baba ne episode esooka ne episode 2 ne episode 3 episode 4 tuzze ate kati n'ebipya ebipya ebyabugingo nemakula bizuuse ebipya byobadde tomanyi naye nga bwona obimanya ogenda kugula ettaka kyeŋŋamba ekyo bwona obimanya ogenda kukyusa entambulayo fa kubikukwatako weyongere ku buddi amabanja gagenda kuva weriyakunonya nga wamakulu takulaba obeera kuli ne bwabawo akunyega nga ayagala byamagezi olyanza nokuba esimu nga yeye breakthrugh yo nogitunulako naye nga tokyawuliriza otyo awo obugingo nakola atya kakati awo makula namugamba esimu wali evuga ebadde yakujja mumabanja nojongereo nojivunika nojivunika nokomawa nokuka youtube banne bino bingi <laughs> ate eno paati enyuma enyuma esasula lwenti twawalirizibwa okukolayo kalaivu nga tuli mumaka gaffe abantu batulaba tukola ffe embi olweggulu okusande program zawe olinanga nti babirikodinga dda nga tibanayawukana <laughs> ebyo babirikodinga dda ono omwana nga ali ku tiktok bamuyita pati yalukoka obulamu yabuwa yesu alo aweereza yesu nesimu ye naye tuba tulika nga tukyaziza abaweereza bonna mu bungi bwabwe baaliwako okumala ennaku satu ngaali mukulaga ebigenda mumaaso naye ngaokubali mukuwandiika ku tiktok tulage makula bayawukana dda tulage makula akati makula wange yali mufumbiro afaanananga efumbiro lye afumbira bagenyi tewali omugenyi abeera mugenyi tavanga ewuwo ngaoli mukusosola njala muwaalye naye pati yawalirizibwa okudduka n'agamba susani nti nkwegeridde mami kiriza otunuleko mukamera no bagamba wagenda dda oba edda byembateereddeo byonna nti babiraba babuuza kimu aliwo amakula <laughs> n'abateerayooko omukazi wattu ngaafumba era kati era tumulabe naye agenda atuule wali mubaweereza munaatera omugamba ayingire ekitanda kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze eyabaagala okukakasa bajja kirinyisa levu awo era awo tebali bonna awo agende wali this woman is self contained my dear emitwe gyemikulu batadde kuli mbu waliwo omukazi omumyufu gwe nafuna ani yagga nti nonja kkala nze bugingo abamyufu nga nali mbalaba nga mbalabidde emyaka mingi nabagamba beauty without character and wisdom is a disaster era mwe abasinga obungi kati oba munyigira munyigire mu kifo ky'okwekuuta oyeruke kuuta empisa n'amagezi funa amagezi funa empisa kiŋambira abantu basatu ne bwana banga akuliranye yeyerusa ojja kweyerusa oluvannyuma ngaomaze okkakasa nti mu mutwe gwe mulimu amagezi olina n'empisa z'omu bantu abantu bekuuta kungulu nayeruka nasigala nga asooza funda n'omubi ngaazaala ngaalima ngayaniriza n'abagenyi funda n'omubi ngaazaala ngaalima ngayaniriza olulu olulu olulu olulu olulu olulu obanga mukimanyi nti omuntu afunda n'omubi ebizigo mwekuuta byaki <laughs> gwekola biri yaniriza abagenyi omwami wo ne bweyewungulamu bwati bw'aba akomawo okuyingira akalulu bannanga omugenyi kulikayo nti mbadde nerabidde esimu anti munange nze <laughs> nyina okwaniza nze mbadde simanyi nti werabidde esimu ayinza okwekyusa emirundi nga musanvu laba oba oli pretenda naye nga buli lwajja omwaniriza n'osanyuka n'omwagaza ewaka abalala bayingira saawa kumi sakiro kubanga talina ganayingira bamubuuza ebibuuzo abamukumwe muva mu saala katonda n'akomyawo omwami wo n'otandika omubuuzanga abasiru eh, simanyi mukibuga weriyo teyagaasi <laughs> nakubuuza nti lwaki anti ndabye okomyewo mangu maama leero enkuba enaatonya tubadde tusaba omwami akomyengawo nga bukyali kati akomyewo wefudde nga mufuuyi wa mindi bwaddanga bukyali mwanirize jamu engato jamu sokisa obugere bunyigenyige ebibegabega bikwatemu yabonyebonye obwedda ate tomwaniriza nga olinga omuti gwesimusigo gwe bayisaako waya kakanago enyonyi ndiyo mukiga fukamira eno si bukiga bw'oba oli eno eno eno okola ebyeno ebyobukiga ojja bikolera eri ewammwe oba ewammwe tebafukamira lino ettaka bafukamira okitegedde weyongera obudde olemereko ekikyojja kikwata tewali bwavu bugenda kulemerako ng'obudde obwewadde